baixo, que são as verdadeiras portas do ator, do, do espaço. Cinco, seis, sete. Aqui tem sete. Porque tipo você assim, pode criar cada ali. E aqui está o Ciro. Tem, um, oito, É, é muito importante uma luz que vem de baixo porque o dobro, e também o... o Peraí, preste atenção, por favor. Não é importante, porque é muito importante. Vamos centralizar a atenção, vamos ouvir, que é foco, que interessa a todo mundo. Deve deixa eu acabar de conversar, tá, tá. para não atrapalhar você. Não, não está atrapalhando. Você está aí em serviço aqui. Pensar evidente é quando ilumina o céu e a grave... vivem que todo mundo. Eu adoro olhar para aquele céu e viajar naquele céu. Ela, Era, tão bem o seu histórico na luz do céu, quando ela veste tudo iluminou, diáfano. Que só acederia nesse momento, sete portas e pedras. Principalmente aqui no céu. Dizer para ele orar, porque se ele Não, mas ele tem que saber. Mas quem? Todo mundo tem que saber. Não, o prédio principal. Ah, é. Tem que Ah. E Quem fica lá? É, é a, a, Gabriela que fica lá? É. Fica aí, Gabriela. Pois é, é que a Denise canta ao lado. A Denise, é, é, não sei. Não, mas a Denise não vai, mas Deus não vai marcar ela não vai. É muito importante uma luz embaixo. Aliás, o tempo todo jogar, porque nós não, nós não conseguimos ainda jogar com uma luz circular, circulante. Tem uma circulação de luz de baixo para aqui, para a terra. Porque o lugar de Dionísio não é bem o topo do Olimpo, não. É o, lugar natural de Dionísio é de baixo o de baixo, as baixuras, os baixinhos, e não infernal, aquela flama que nos tume, e nos, nos, nos creme embaixo, é quase mais do que uma água. É, uma, é delicioso, é um inferno delicioso que ele tem. Ele circula sempre entre, entre as X2, tanto que me pergunto se realmente ele fala mais outra coisa. Mas aí seria bom sempre ter uma luz tem uma luz, tem várias luzes circulantes. Tem uma luz circulante de baixo para cá, do, das baixuras para a terra, que é o domínio físico de Dionísios e do, do poder dele. E é de baixo, então, tem sempre uma luz dominantemente aguada, que é aquela, que é aquela água miótica que do mundo. la Genèse, des vaille formar à l'âme au monde, nana Et par exemple, no segundo no início do segundo ato, quando chega Dionísios de baixo, quando a voz dele surge, imediatamente tem essa luz assim feliz e chega de baixo. Nós não ouvimos, nós já ouvimos com essa luz e com essa voz, e ela vai, ela vai se desfraudar como um ou d'água na terra.

do, do, do, da pista e do público. Também, eh, eh, quando se quer ver o público, não significa cegar o espaço todo, o ator é público. E ter, por exemplo, no momento dos milagres, e é uma luz como nas, como nas, nas imagens medievais de santo, que, que tem um ouro, que é uma luz que eu vi sábado no pôr do sol. Ela é muito fugaz. et chamas à terre a à terre vaja la tava começando. Aí esfumando então, por exemplo, luz dos tem aquele ouro que, hein. que é como um ninho et com intensidade, que, que tem também os seus anéis, ela, ilumina o público. Em verdade, deveria ter uma montagem de sempre paralelo entre a luz de baixo e a luz da terra e a luz do céu, entre a luz do público e, e a, luz, luz do público. E a luz, e também, exatamente, é exatamente. Porque quando tem milagre, quando tem prodígios, quando tem, quando tem gozos, o, o público está naturalmente iluminado pela. Ele é iluminado pelo. Ele, ele é iluminado pelo, pela ação. è pelosò p vos pela, Pe mi pelo miracle e da e en mar otratra luz oa otratra luza otratra luz. circular se na escola. Ela non Eu vou escrever ela, está tudo escrito. Não, Non, non, non. non non non luz Não, não, é uma de montagem, de arquitetura. Você sabe? Mas ela está tentando modificar. exatamente, eu não consigo, trabalhar essa luz porque eu sou meio incompetente, porque nada assumo, nada faço. mas a vejo. E, e, e, então a vejo cada vez mais é? precisamente. E se de repente eu tento passar de vez em quando assim, tão malaviamente, é porque eu esperaria, eu queria inspirasse os sabedores dela é. para fazer. É uma luz que nós sonhamos muito sempre. É, é, é uma luz que vem mais para cima. Aí a luz e a luz de fora para dentro. Claro, a luz, e a luz de fora para dentro. Claro, pronto, os três Marcelo fez isso. Brincadinho, Ricardinho, brincadinho, brincadinho. são <laughs> os três círculos que eu comecei a, desenhar por dentro. Não, são três círculos e quatro é de fora. É, é, é, é tá, Não, porque... É de, então, de novo, eh, de baixo para cima e para mais mais para baixo, mais para mais para mais para cima. Não tem fim. Tem os lugares as cenas do público, com o lugar do público e e a sua repercussão, E reciprocamente. Mas aí precisava ter um teclado arrumado. Exatamente, seguinte, exatamente. No seguinte, é uma outra, luzes, é uma outra fabricação. Não, é seguinte, inclusive ah, nós vamos entrar agora numa, outra, numa outra etapa Mas de Mas cada vez mais precisamente, do verbo precisar. Não, é, é, exatamente. Ah, ah, mas, é verdade. Eu gostei. É, verdade. é o terceiro. É, o terceiro, é precisamente. É, é do, na né, terceira temporada da, da Bacante, que vai até meus 80 anos e vai seguir um pouco depois. Então, é uma oportunidade de, de enriquecer o espetáculo. Entende? Então, assim como o carnaval nos enriqueceu, a gente não deve perder o que conseguiu no carnaval, a gente podia também começar a fazer um trabalho de luz que realmente botasse a luz da Sibéria de cabeça para baixo, porque a Sibéria não tem acompanhado a história do cinema. É, é, ótimo, mas, mas eu que é que a luz que se der é uma luz que realmente ilumina esse espaço, que esses nichos do público ficam muito bonitos. Tem que ser tudo, né? e tudo com a luz que não seja didática, nem uma luz, é uma luz poética. É inferno, terra ela fala que há muitos anos a gente busca isso, com muita dificuldade. E os satânicos não param de pedir isso. Eles me pedem o que preciso. Por exemplo, semelle com quem eu tentei trabalhar no, no penúltimo ensaio, você, o, o, dia mesmo do ensaio, assim estava tão jovem, tão, tão palpitante, tão, tão viva. E depois, sábado, o primeiro espetáculo se perdeu essa vida. E te falei com toda a minha inaludade. E você imediatamente me replicou, me trabalhou muito a tua réplica. Eu com certeza te atrapalhei, mas você me disse o essencial. Mas é que o dia do ensaio tinha uma outra luz. Tinha, como você falou, elle a euh, comme maïsé. Ok, vous préparé, par exemple, elle est architecte, elle est actrice, elle est tercératrice. Il devait y une speed armée pour l'illuminateur. Tu es permis suffisait ce papier de ses mères et à voilà qu'il sait, imagine où il soudaine, qu'il l'ousse ni propicia lire au faser même, et qu'il fluencie ma, ma blonde au public. Et, elle a mis un passo muito, il se marie à muter. Nada são muito concretos, eles, eles, eles não são verbosos. Então, eu, por isso também que eu não tenho muito falar. E se vocês viram os espíritos da Sapucaí, no Rio de Janeiro, aquela obra de arte que é o Rio de Janeiro, é uma obra de arte do nível da orquestra sinfônica, melhor que a sinfônica até, sei lá. Eu fiquei deslumbrado com as coisas, é Van Gogh, é tudo ali na, na, na escola de samba, entendeu? E mesmo as assim, claro, ah, eles usam luzes, LED, luzes, uma porrada de diferença de coisas. Eh, eles têm todo um parque de, na mão, né? E, tá, mas está irresistível. se alguém viu os viu sim Rio? Não. E os carnaval, carnaval animado de você? Não, calma, peraí. Não, estou falando daqui. Nós temos que conseguir aquela beleza do São Paulo aqui. Não é? que é, porque aqui é o mínimo mini Sambosa. Marina se inspirou no Sambosa também, porque a Lina gostava muito de Neymar. Dizendo isso, eu preciso dizer para vocês que é este fim de semana, no carnaval, nós, no, no quesito, Pode chegar todo mundo aqui, no quesito evolução, evoluímos. Aumenta um pouquinho ali isso pra mim. Só pra... Só pra... Talvez, talvez eh, eu, eu, eu cheguei de novo, no, no, no, eu ia dizer no meu colher, isso é na beira da cratera, com aquela sede que está dentro. Assim. E daí você vê tudo. Tem alguns pontos, poucos que eu anotei, que não são ainda, por eh, exemplo, mas, eh, mas, mas evoluímos de, no, na, é uma obra de evolução. A gente aprendeu muito. Não pode deixar de ser cliente, mesmo que ele seja não com música carnavalesca. Agora, outra coisa que eu queria. As músicas, eu preciso também falar para vocês, porque eu sou a única dentro neste momento. O, não somos bem onde vocês falam aqui, nós não nos chegamos claramente oh, oh, oh. a o som vai. Mas... et je convocação acelera. É, eu sei porque Et chega, porque Mas é legal, é legal é, é ficar é, ouvindo é, sambas ao é, longe. Não, mas é não, assim, o não, não é legal, não. Você não, que, claro. claro. Claro que esse mais tá quando tem a bomba da... a, antes da senhora já está virando Camila, uma cena, já está entupindo a pessoa. A pessoa é, muita coisa. É muita coisa. As marchinhas de carnaval é ótimo quando eu vejo um bloco longe. Eu adoro ver o bloco de longe, ouvindo o bloco cantar. Mas não, não ouço um bloco de é, é, longe, eu é. não ouço um bloco de longe. Eu ouço um som que não tem espaço, que está achatado. As palavras não, não, não bloco, ah. não há perspectiva, não há perspectiva nenhuma. Não, porque a gente tenta se comunicar com o público, eu tento. E você vê que não chega a música lá. Não sei o que, que é. Mas não pode ir para o espaço todo? Ele vai para o espaço todo. Tem uma captação lá em cima que vem para o espaço todo. Inclusive, se a gente quiser ouvir agora, seria legal para fazer o ajuste. Porque a gente fez meio sozinho o ajuste no dia da seminal, com a Nacho fazendo samba somente. Mas lá tem a questão do espaço que é, que é curto, pequeno, e tem muita coisa grave acontecendo de percussão que encobre totalmente. Tem também o problema a da... A filha da apresentadora também. Como? a fita da apresentadora, onde vocês estão obrigado, você assim, baixa o samba para poder ouvir a voz da assim? filha. Vocês estão lá fora, não, não, não, vocês estão do outro lado da rua nesse momento. Mas a gente, mas deveríamos poder ouvir também. Pega, pega pouco. Assim, não tem sinal porque as nossas antenas não pegam o sinal depois da porta. É, exatamente, porque o que eu falo das do, da, da, dos círculos e a luz é o som também. Par exemple, une talvez não fosse sua última, a única a sentir isso. Mas me dá vontade, de repente, quase, não sei como você fala em brasileiro, mas me lembrar que na vida da, da, das filmagens na França, se chama uma girafe, que é aquele grande gibastão com uma coisa para ouvir o... Como se chama aqui? Isso aqui é bom, não? Um boom. Então, ter, ter até um bom para colocar para o público na hora de... de sabe, você ouvia na hora de Fodó do Romão, na hora de. Porque, como, como funciona? Par, Fodó do Romão. Par exemple, por exemple, excuse-me. Mas a gente aprendeu na nossa coisa do, nas, nossas, nossas oficinas que tem os microfones do público também aqui é, dentro. Tem o que tem um raio que Agora vamos chamar por Dionísio. Dionísio! Uma floresta de girafe, uma girafe que pega a floresta toda. Hein. Par exemple. Floresta de girafe. É impossível ser feliz sozinho. Como Exatamente. E também outra, outra, outra construção circulaire.